kurde. Ciężko projbowo nie gotowo. Strzeliliśmy razem, czyli brzegu Sikajala. Pa, nas tak nadali. Samo też nie było tutaj rozumiem, że to koło. Sandać, sandać, sandać. Ja. Dan drugi, pogon prvi. Nalazimo se na istoj poziciji na kojoj smo bili prošli godine. prvom pogonu sam imao sreću da ostavim dve sika košute. Namjestili su ih tradicionalno za češku streku, tako da čekamo sljedeći pogon. imaju još dva danas, nadamo se da će biti sviđa. Кажется, до пыца. Тут, тут, тут. filho. Não, nós estamos não não mas você. Tuota, Não, não, não, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, kovači, trubte, lovu zdar. lepo pružije klisice. Svinje naravno, nažalost nisu izašli danas, ali ovo je moja želja iz duže vremena karabina. Dosta ili jedne ali naravno u pomorsku. još jedan uspješno završen pogonski lov u Molovinu. Bilo je dosta šanse, dosta se pucalo. Na ovom štandu sam nastrelio jedno nađime. Maruđa ide njivom! Daj, daj, daj, daj, daj! Matori, meni je dva put izlazi, izašao naput. Tačno jedan čovjek tu fale, kad svi derali, izlazi na njivu, ja gledam, onda ne izlazi i samo ovdje skontam ovo granje, brate, to me skonta i vrati se nazad. I vrati se nazad. Sreća, to se vrati nazad. I tu mi onda izašao, tu sam ga pucao na dnu bogami, 30-40 metara. Možda samo izvirao ako viri strave. To je ričma care. is here. Woo! Posle mesec dana ničega, konačno jedan uspešan lov. Why you don't kill it? Yes. <laughs> <laughs> Where they came from? From down there. Yeah?